электроддор ортосундагы чыңалууну көбөйткөндө ток күчү көбөйөөрүн тажрыйба көргөзүүдө бул нерсе чыңалуунун кайсы бир маанисинде болот чыңалуу дагы көбөйсө ток күчүнүн мааниси өзгөрбөй турактуу калат токтун каныгуусу байкалат эмне себептен мындай болот чыңалуунун кайсы бир маанисинде электрон жана иондордун бардыгы электродго жетпейт кайсы бири рекомбинацияланып нейтралдуу молекулаларды пайда кылат соңунда чыңалуу мындай мааниге ээ болот ионизатор аркылуу пайда болгон электрон жана иондор бир багыттуу кыймылга келип электродко жетишет канууга жеткен соң чыңалууну дагы көбөйө берсе анда ток күчүнүн дароо өсүү учуру байкалат. байкалатионизаторду алып салган учурда дагы разряд токтобойт мындай разряд өз алдынча разряд болот ток күчүнүн өсүшү бул идиштеги зарядталган бөлүкчөлөрдүн саны дароо көбөйгөндүгүсү электр талаасы аркылуу тездетилген электрондор кагылышууда атомдорду ионизациялоо кылгыдай энергияга ээ болот бул учурда электрондордун жана оң иондордун көчкү сымал агымы пайда болот пайда болгон электрон көчкүсү өз алдынча разряд болуу үчүн жетишсиз терс электродто эмне болуп жатканын карайлы электр талаасы аркылуу тездетилген оң иондор терс зарядтарга учуп келген соң анын үстүнөн жаңы электрондорду уруп чыгат экинчи электрондук эмиссия орун алат бул электрондор нейтралдуу атомдорду иондоштурат көчкү агымын колдойт өз алдынча разряд болуу үчүн 3 эреже болуу керек электрондук кагылуу аркылуу ионизация электрондук көчкүнүн пайда болушу экинчи электрондук эмиссия